Olha o pose da minha calça yeah. Dança apertando XD Barbecue, yeah. tamo sauce Ela mirando o AC Olha o pose da minha calça yeah. Dança apertando XD Barbecue, tamo sauce Ela mirando o AC Subi na KC Mala da Fendi Essa pi, essa pi, pente ralo, pente ralo, beira prata, yeah. pra ganhar bolsa da prata, comportado. Uh. Cê ganha uma de cada, joga rabo, uh. joga rabo, uh. joga, joga rabo, uh. joga rabo. Yeah. <laughs> Essa babi vai sentar, uh. ela tá louca pra dar, vai. chapa pra brisa do par, vai. faz tá teu mundo de girar. Vai. Essa babi vai sentar, uh. ela tá louca pra dar, vai chapa com a brisa do par. Faz tá teu mundo vai, girar. Vai. Joga rápido, joga rápido. Tênis caro, vai. ela repara. Ela quer bolsa Gucci Prada. Ela que lança essa raba. Essa Barbie vai sentar, uh. ela tá louca pra dar. Chapa com a brisa do par. Faz tá teu mundo girar bebê vai sentar. Uh. Ela tá louca pra tá. dar. Chapa com a brisa do par. Faz teu mundo girar. Eu tô na city ouvindo o som da Mob Deep. Ah. Cash no bolso da gang, kit caro pra minha gang, beat rara pra minha gang. Tu tá com fogo nesse gang. Tamo de carro importado, roupa shopping tudo caro. Lifestyle criminoso, plug na aula do lado. Tiki, trinque, bitch, kick,